あとオーバーステップですかね。 ああ の木のねとか知ってんだねない <laughs> うちうち通っちゃったほうがね安全だからうが通っ